Thank you. Cabe a mim deter esse malfeitor parlapatão. Ué, quem é você mesmo? um inimigo derrotado. Peraí, não era pra o tempo. se apresentando. Prepare-se, atacaremos em breve. justiça sempre triunfa. Vai fazer o quê? Me matar de fofura? Até o Poro Poderoso precisa de amigo poderoso, como o Brown. Abra o caminho! Fique atrás de Brown. Isso me lembra de quando carreguei eunucos pelas montanhas Feifarmos. Era uma noite tão fria que congelava qualquer bigode. Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse: Não, obrigado você! <laughs> Ah. Ah, quer dizer, marchem! preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse: Não, obrigado você! <laughs> quer dizer, marchem! Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. tempestade parou e o fazendeiro disse: Não, obrigado você! <laughs> Ah. Quer dizer, marchem! preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse... <laughs> Ah, <clears throat> quer dizer, marchem! atrás de Brown. Na próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse... quer dizer, marchem! ajuda está a caminho! É claro que ainda somos amigos! Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o faz... <coughs> Ah! <coughs> Quer dizer, marchem! salvo, Tungrão. Passaram por mim. A próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? A tempestade parou e o fa... Ah! Quer dizer, marchem! Fique atrás de Brown! <laughs> que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse... Hum? <laughs> Ah, quer dizer, Marchem! ajuda está a caminho! Fique atrás de Brown! passaram por mim. Na próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro de. <laughs> <coughs> Quer dizer, marchem! <coughs> É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse: Não, obrigado vos. <laughs> Ah. Ah, quer dizer, Marchem! Você está a salvo, Umbral! Passaram por mim! A próxima será melhor! Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de... Depois, a tempestade parou e o fa... <laughs> Ah! <clears throat> Quer dizer, marchem! atrás de Brown. É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar. Olha, pois, a tempestade passa. Ah! Quer dizer, marchem! Você está a salvo, com Brown. passar por mim. A próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempestade parou e o... <laughs> Ah! <coughs> Quer dizer, marchem! ajuda está a caminho! É claro que ainda somos amigos! Não se preocupe, camarada! Depois, a tempestade parou e o fazendeiro diz... Ah, quer dizer, marchem! Você está a salvo, Ralph! próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar... Depois, a tempestade parou e o fazendeiro disse... Não! <laughs> Ah. Quer dizer, marchem! ainda está a caminho. É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar de novo. Hum? Depois, a tempo. <laughs> Quer dizer... Você está a salvo! Passar por mim. A próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar. Depois, a tempestade parou. <laughs> Quer dizer, Ataca-me! É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Depois, a tempestade. <laughs> quer dizer? Fique atrás, Libral! Passar por mim! A próxima será melhor! Não se preocupe, camarada. Vamos tentar. Depois, a tempestade parou. <laughs> Quer dizer... ajuda está a caminho. É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Depois, a tempestade. <laughs> <laughs> Quer dizer, Salvo Passaram por mim. Na próxima será melhor. Não se preocupe, camarada. Vamos tentar. Depois, a tempestade parou. Quer <laughs> dizer... É claro que ainda somos amigos. Não se preocupe, camarada. Vamos tempestade. <coughs> Quer dizer. Fique atrás de Brown. Passaram por mim. Oh, que como é bom esticar as pernas. y escriba sois. ver, tem um novo modelo para testar. Acho que já passou da hora de acabar com isso. interessante. Resultado imprevisível. Nem foi tão ruim assim, foi? justiça e tudo que é de brilhante. pode apagar essa luz irritante. Isso é o que vamos ver. outras faces. wise Eu tô aqui mesmo. Perder é uma oportunidade para brilhar ainda mais. Há sempre uma luz na escuridão. tudo que é de brilhante. luz, a luz. Laurent já com uma lâmina na mão. é nunca desistir. Aquele ovo se mexeu. Chegue mais perto. Eu não mordo. Lady Alice, cadê você? Você vai dar um belo presente. nossos. minha é a mão de nós. Sim, você. A força acima de tudo! Esse não será o fim. Os covardes cairão! Lançando! fronteiras expandidas.